Satu kata rangkuman untuk semua acara pembukaan malam hari ini ya. Satu kata aja apa Pak? Mantap, majulah, bisa pulang, berpertabatlah kau Oke, okay, terima kasih. Apa pendapatnya malam hari ini? Lihat ke sini dong. Ya, yeah, ketemu dengan Pepep. <laughs> Kagak enak amat. Enak amat ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Thank you.